Dice, ¿qué te pasó? Nada, yo estaba en mi casa trancada, entonces eso era como a las 3 de la mañana, se cae en el video y ellos rompieron los hierros de arriba, se metieron a la habitación de la niña mía, eh, se le sentaron en la cama y le dijeron que no se asustara, que no le iba a pasar nada a ella. Ella eh, le preguntaron cuánta gente había en la otra habitación, ella le dijo que había dos y entonces ellos se metieron para allá. Cuando se metieron en la habitación mía, jalan el teléfono, el celular prendió y ahí fue que yo lo vi. Entonces yo voceé un ladrón y ellos salieron huyendo. El otro dijo, dale un tiro, un morenito ahí. Entonces la niña mía, tú sabes, se asustó y nos trancó para adentro. Entonces ellos se volaron por, por los hierros. ¿Cuántos eran? Ellos eran dos, porque en el video se cae que son dos. Eso en la calle Hermana Mirabal, este número 39, en la segunda en el video carta que ellos iban subiendo a las 3 y 5, pero entraron a mi casa como a las 4 y algo. ¿Qué te llevaron? Eh, me llevaron 5 mil pesos, me llevaron tres celulares, dos iPhone, un Android y uno tenis nuevo. ¿Qué le pide a las Yo le pido, ¿sabes? Como hay pruebas, que tú sabes que busquen lo, que lo hicieron. sabes que no dejen eso así. Eh, eso lo voy a reservar tú sabes, lo voy a reservar porque he tenido un pecanje para allá y sí, tú sabes, lo reservo. También le pido a la autoridad que hablen con los vecinos del lado, sabe que ahí atranca muchísimo en ese patio, ese patio tiene demasiado mata de plátano, tú sabes, y se traca por ahí, ellos dejaron unos tenis. También en el solar del lado, esa casa está vacía y se meten los ladrones ahí también.